ang ganda. Eh, sinasabi ko sa inyo, ang ganda. Yeah. camera. Sige, pili. No, mababa pa ang pwede nating itulog. Oo. Oo. Nakita Sige, tingin-tingin. Mga mura lang sapatos dito eh. Oh, yung sapatos natin, oh. Ito yung sapatos natin. Ito, oh. Gusto niya white? Ano yun? Pangkasal yan, eh. Ah, <laughs> white ba? para sa lahat, oh. Huwag yan, Sandra. Ay, ano naman yan? Ito, ah. Ayun, oh, puti. Ganito yung pinang ano namin sa ano, eh, kasal. Pangkasal. Pangkasal. Anong sa... Damit ba? Black, black, black. Wala kang black. Yung, yung nakatawin damit ko, di ba? Yung haba. Ay, Ay oo. Oh, oh. Gusto niya ng i... Rubber na puti. Hindi. Ang rubber na puti. Parang mga Parang flat. Parang Nike ko. Oo, ganun. Ang compress. Dapat yun. Budget 2K. Oh, mga... Mga ganito, oh, okay na din to. Hindi, hindi na maganda doon. Oh, puti. Ganun, ganun. Yung plain lang siya na white. Plain siya. Maganda kasi kapag ano, naka ano. Pero, Mahal doon. Mahal doon sa square. Panay original doon. Ayan, 399 lang. Ilan ba budget mo? Bibili ka pa lang sa ng ano mo? Doon. Doon, doon, doon. Pan ata yun, pan lalaki. Eh, dito, ladies. Okay. Okay. Dito, Okay. Okay. Okay. Oh, ayan. Nasa ano pala eh. Nasa labas. Mamili ka na. Isa lang tinapa na mamili na tayo. Kaya nga. <laughs> Di, palalaki ba mga to? Eto, may skirt pa pala. Oh, babae na to. Eto, Jagger. May ganyan na kayo dati ah. <laughs> Sige, bili ulit black din. Wala akong binibigyan ng mga Oh, dyan, ano pa, bandang na dyan. Dyan, hmm. pumunta kami ni Agnes Basto, wala ka sa yung pagbabangon namin. Bukas na lahat. Hindi na lahat. Ay, tulog ka. Hindi na namin. Hehehehe <laughs> mga ihiga. Ay, ang kikit ng mga, ano, oh, lagi ang liliit. Ano kaya may lalagay mo dyan? <laughs> Ay, ano kaya may lalagay mo dyan, oh? Ano may lalagay mo dyan, oh? Ang liit. Mga bra. Ala, sarado pa yung iba. Jogging pants ka Pantalon? Pantalon ba gusto mo? Oo, hindi lahat. Ay, ang cute dyan, oh. Mm. Ang cute. Gusto mo picture? Dali. Hmm. Anay ipo. yung hinahanap nila, ano. Alam. Ayong, Hmm, nagingina na. Sa cellphone, dapat ganun. Ang si summer naman. Wala lang ipo. Wala. Oh, konti lang. 11 eh. pa yun. Kamu udah pakai ini, kamu udah pakai ini. Yung iba close, yan lang open, tingin na. Plus apple. Ah, yeah. Hanapan nyo nga, 390. Ayan, maganda. Waistline. High waist, yan. <laughs> High waist yan. Twenty-eight na. Large na, ma'am? Small. Wala na ko ladies yun. Eh, ma'am. Eh, ma'am. Medium ka po, madam. Baka nga large. Pwede nyo pong itry. Grabe ko, may, ano ko large. Medium yan. Medium. I ganon mo nga, iganon eh, mo nga sa leg mo. Hindi daw pwedeng isuan. Pwede. Pwede. Pwede. Ay, malalaki. pwede, meron dito. Nakabili na kami nag-disdito. Pwede dito na lang. Ah. Uy, may lalaan. Ang ganda talaga lalaki. Bintaling ka. <laughs> Sabihin mo kay, ano, kay Laupan. Laupan kay Swan na. Meron pa ba? Laupan kay Swan ma. Okay. Eh. Pwede. Eh. Sige na. Doon, doon, doon. Doon ka, doon. Doon o, oh, ayun o. Oh. samaan nyo nga, dali. Samaan nyo. Tina. Agbali. Agwakati, may... Wala bang ibang ano, pagpipilian? Kumuha ka? Kumuha ka ng pagpagpipilian mo pa. Ang dami ko ng ano sa uh, ay pantalon eh. Hindi rin naman nasusuot. Oh, ang ganda ng ano. Actually guys, ang daming ano, ang daming naka-close, hindi sila open lahat kasi Chinese New Year. So, tignan nyo. Hindi lahat open. Thank Guys, napagod na ako kaya nandito ako sa ano. Nandito ako nakaupo. Ayan sila. Nanginginis sila. Ba, nakapili na. Sure ka, kasi yan sa'yo. Stretchable ba yan? Parang hindi. Yung isa, stretch. Parehas talaga. Parehas talaga. Nakita ko yan. Min! Gusto ko yung pagkat. Gusto ko yung malaki eh. Agos ko na ba? Patingin! Patingin nga. Maganda ba? Kasya ah, lang. Patingin nga, Agnes. Agnes, labas ka nga. Labas ka nga. Patingin! Okay. Ayaw mo yun? Ang mga Kuya hoy, magkasing laki lang talaga. Hindi, talaga. Oh. oh. Maliit yung isa. Maliit ang isa. Bukat ibang karehan. Ito maliit ang isa, eh. iganan mo kasi. Eh, small yung isa eh. Ah, pare, tama lang talaga. Small ba yung isa dyan? Medyo. Oh. Medyo. <laughs> ano medyo? Parehas sila medyo? Medyo? Pare, Ha? Ah. Pala yung eh. eh, Sukat mo eh. Parehas talaga. Oh. Ay, parehas. Mo ang isa? Ay, naman eh. Pinawi sa chick. Okay, ma. Ay, igo. Ano, Nasaan na yung inanon mo? Nasaan yung kaso sa'yo? Eh. At saka ito, ito, ito. Em, em. Nakaka. Ay, napili mo. Ay, napili mo? Ah. Yan, naik ah. ka. Naik siya na. 对呀、啊，不是在那找了呀。Bukat mo yan noon eh. Ay ma, Update ka ma. Hello? Tay, tay, tay, tay. Oh, tay. Ay, 医生到底有哪在？先生，先生，来 M 啊。 Lahat ng binigay namin sa'yo, medyo. Iba nga ang design, iba ang design. Eh, ano mo? Isukat mo para kwan. Ay, ito ilang na. Iba. O, iyang eh. Iba ang smile, ano? Sira kasi. Ano sira, Hindi yan, sira talaga. <laughs> Design yan.